Замість радянської зірки герб України встановили на шпилі башти одного з будинків на проспекті Соборному у Запоріжжі. Ініціатива належить військовим. Повідомив Суспільному директор обласного департаменту культури та інформаційної політики Владислав Мароко. Замість радянської зірки з'являються українські тризуби, тризуб, які мають відношення до історії України. Тому робиться це і робиться правильно. Зірки треба було знімати ще 30 років тому. Коли була ну, волна такая, что декоммунизация. Вот тогда надо было и менять. Сейчас, когда это прифронтовой город, и со всех сторон дураков сколько угодно. Вот вчера, когда ее меняли, вы бы видели, сколько людей стояли со смартфонами и фотографировали. Снимали. Ну и где гарантия, что кто-то его не отправил туда. А там не сидит какой-то чмур – которому это дело, ну, очень уж как укром насолить. И, учитывая их точность, минимум два квартала под тою грози. Я, як людина, яка народилася уже в сучасній Україні, для мене було диким те, що у 21 столітті а, там була зірка радянська. Тому я дуже рада, ну, це <laughs> можна було раніше зробити. Ну, який час, такі дії, це круто. Будинок з баштою це архітектура в стилі сталінського ампіру або радянська неокласика, розповів запорізький краєзнавець та екскурсовод Роман Акбаш. Це взагалі треба говорити, що це не окрема башта, це будинок з баштою. Вона в комплексі з будинком, який там це будинок коксохімічного заводу. Ну, побудований за на кошти коксохімічного заводу Запорізького. І для ну від е, відповідно для робітників е, Е, цього підприємства. На тій башті можна побачити абревіатуру КХЗ. Ось якраз вона, якщо хто не знав, розшифровується коксохімічний завод. О, Зараз там на башті є є дата, там здається 49-й рік, і будинок і башта являється окрасою 6-го селища, мабуть, всього Запоріжжя. Це один з символів, можна так сказати, Запоріжжя.